जय श्री राम हर हर महादेव हमारे धर्म के लिए हिंदू धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले परम पूज्य कमलेश तिवारी जी स्वर्गीय कमलेश तिवारी जी के परम मित्र उनके साथी अनुराग त्रिपाठी जी की एक बहुत अच्छी वेब सीरीज आ रही है जिस तरह की आजकल वेब सीरीज आ रही हैं जिनमें हमारी जो हिंदू सभ्यता संस्कृति है उसको खत्म करने की जो साजिश है इन वेब सीरीज के द्वारा उन्हीं वेब सीरीज के विरुद्ध में एक विरुद्ध नाम की वेब सीरीज अनुराग त्रिपाठी जी ने बनाई है और वो वेब सीरीज बहुत जल्द आप लोगों के सामने होगी आप सभी साथी जरूर देखें आप लोगों को याद होगा कि कुछ दिन पहले जो तनिष्क ज्वेलर था उसकी एक एड आई थी जिसमें दिखाया गया था कि एक गोद भराई की रस्म होती है हिंदू महिला की जो एक मुस्लिम के घर में होती है उसी का जवाब देने के लिए अब इस वेब सीरीज में जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे इसके कुछ सीन आप लोगों के लिए दिखा रहा हूं मैं इस वेब सीरीज में एक मुस्लिम महिला का जो गोद भराई है वो एक हिंदू के घर में होगी इस वेब सीरीज को आप इतना सफल बनाइए कि आगे भी ऐसी वेब सीरीज बनाने की हिम्मत जो है ऐसे प्रोडक्शन हाउस करते रहें क्योंकि जाहिर सी बात है अगर उनको कमाई होगी तो दोबारा भी वो ऐसी वेब सीरीज बनाएंगे मेरा सभी हिंदू भाइयों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि इस वेब सीरीज को जरूर देखें बहुत जल्द आप सबके सामने होगी ये वेब सीरीज आपको कहा मिलेगी ये वेब सीरीज आपको एम एक्स प्लेयर पर मिलेगी जिस भी भाई के पास अगर एम एक्स प्लेयर नहीं है बहुत सारे भाइयों के पास नहीं होगा सभी से मेरी विनती है कृपया इस वेब सीरीज को देखने के लिए एम एक्स प्लेयर को जरूर डाउनलोड करें भले ही इसको दो तीन बार वेब सीरीज को देखने के बाद उसको डिलीट कर दें लेकिन एक बार इस वेब सीरीज को वहां पर जरूर देखें और जितना हो सके इसको अधिक से अधिक हिंदुओं तक पहुंचाएं इसके लिए आपको 500-700 रुपए खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है मैं थोड़े से पैसे में आपको वहां पर मिल जाएगी और जो इसका प्रोडक्शन हाउस है उसका जो भी खर्च है वो पूरा हो जाएगा साथियों कुछ लड़ाइया डंडों के साथ या फिर गोलियों के साथ नहीं लड़ी जाती कुछ लड़ाइया दिमाग से लड़ी जाती हैं और जो जिस भाषा में बात करे उसको उसी भाषा में जवाब देना बहुत आवश्यक होता है इसीलिए इन वेब सीरीज वालों को जिस तरह से तांडव थी उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए वेब सीरीज बनाई है सभी साथी इसको जरूर देखें और अधिक लोगों तक पहुंचाएं ये एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी कमलेश तिवारी जी को जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया है हमारे धर्म के लिए हमारे सनातन वैदिक धर्म के लिए और उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए सभी हिंदुओं कृपया उसको जरूर देखें सभी हिंदुओं से मैं दोबारा फिर से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि एक बार आप उसको जरूर देखें सभी साथी जो भी इस वीडियो को देखें इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर, करें ताकि अधिक लोगों को इसके बारे में पता चल सके जाते जाते मैं इस वीडियो में आपसे विनती करूंगा कि आप लोग हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप चाहते हैं कि हम इनके खिलाफ आवाज उठाएं और हमारी आवाज बुलंद हो तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर करें सभी साथियों को इस वीडियो के अंत में इस जो विरुद्ध वेब सीरीज का एक ट्रेलर आया है उसके साथ छोड़ जाता हूं जरूर देखिए और शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी बहुमूल्य राय जरूर दीजिए जय श्री राम हर हर महादेव हर हर महादेव इतनी मोहब्बत है ना अफजा से तो उसे दोबारा बारे सिर्फ एक रखता उससे निकाह हलाला करवाना होगा हम एक ऐसे मजहब में पैदा हुए जहाँ घर की बहू के साथ हलाला के नाम पर घर के ससुर हम बिस्तर हुआ करते हैं